вдруг оказался враг. И не друг, и не враг. Если сразу не разберешь, то понять горы, извини, рискни, не бросая From шел. А когда ты упал со скал, он стонал и душал. Ковбой на вершине стоял хмельной. Себя собой, ложись к нему. Thank you.